Всім доброго вечора. Вас вітає компанія Люксваш. Ось ми запустили об'єкт в місті Городку. Всіх мешканців міста Городка ми вітаємо з запуском, можливо, однієї з найкращих мийок в Україні. Зараз хочу пройтись повністю все зблизька вам показати. Хоча ви вже неодноразово це бачили, ну, але все ж таки хочеться ще пройти. І ще, і ще, і ще раз показувати, тому що тут дійсно стоїть найкраще обладнання компанії Люксваш. Все, на що спроможна компанія Люксваш. І так, зараз для всіх мешканців зроблено цілковито, безкоштовно. Всі люди миються, дуже задоволені повністю всім, якістю піни, тиску, воску і так далі. Хотів би зблизька вам показати, як машина запінюється, який тиск, як автомобілі миються пройдусь і трішки зблизька вам все покажу. Ходімо! І так, ще коротко вам нагадаю, цей об'єкт повністю ми робили під ключ. В інтернеті є відзняті відеоролики від самого початку автомийки і до самого її закінчення. Те, як тут насипався ґрунт, як велось будівництво, заливка бетонів, технічна кімната, комунікації і так далі. і так далі. Е, тобто ви можете побачити як велось будівництво даної автомийки від А до Я. Відео так і називається Будівництво автомийки від А до Я. Там орієнтовно 30 серій, де повністю все показано по автомийках. Ось зверніть увагу, <clears throat> які чисті виїжджають автомобілі. Зараз продемонструємо вам піно. До речі, наші фірмові рукомийники. Прошу звернути увагу, як тече вода. Ще раз нагадую, це одиниці компаній в Україні роблять такі рукомийники. Ми їх виготовляємо самі. Ось я педальку вже відпустив. Іде затримка. Затримкою і вода припиняє текти. Ось як виглядає затримка. До речі, по віджиму тряпок теж одиниці, буквально, можливо, 2-3 компанії в Україні мають такі речі. Одна з них це компанія Люксваш. До речі, наші фірмові столики, все з нержавійки виконано, все 304. Ось, до речі, якість фіни. Ось ця технологія нанесення піни компанії LuxWash. Я даю вам гарантію, що ви кращої не знайдете. Ось по рухотях. До речі, наш фірмовий автомобіль один із до речі, фото рівненської мийки. Ви її теж пам'ятаєте. Ось контакти. Звертайтесь. Ще один пост по Взагалі тут буде їх чотири. Є закладні всі виведені, ну наразі поставили два двохпостових і будемо доставляти решту. Зараз ми обладнання тестуємо на максимальних оборотах. Автомобілі не припиняють їхати. Ось це якість спіни нанесення. До речі, дуже важливо це є швидкість нанесення піни, тому що багато компаній в світі ставлять пневмоінжектори для нанесення піни. В нас же шпіна наноситься під високим тиском. Ось ви маєте колосальну перевагу в швидкості. А як ви розумієте, чим більше ви машин помили, тим більше ви заробили коштів. Буду відзнімати тепер частіше тут ролики, е, так як сьогодні тільки перший день відкриття. Е, ми ще багато вам всього тут покажемо нового. Е, ми будемо частіше тепер сюди заїжджати і показувати. Наразі на все добре. Будьте з кращими.